Sehemu ya pili kuhusiana na kigugumizi kupitia Daktari Kiganjani. Dkt. Ayubu Msalilo kwa mara nyingine tena anatupa elimu na ufafanuzi ni kwa namna gani sasa tunatakiwa kuwajali, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia watu ambao wamekuwa wakionyesha hali ya kigugumizi. Kuna mengi ambayo yanafanyika, ikiwa ni pamoja na kuwacheka watu wenye kigugumizi pale wanapozungumza mbele yetu, hasa pale ambapo wanakandamiza maneno, mtu anasitasita, kuvuta sana maneno na kadhalika. Fuatilia kwa kina elimu hii ili uweze kumsaidia ndugu yako au hata kujisaidia wewe mwenyewe kwa namna moja ama nyingine, kuwajali zaidi na kuwapenda kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani. Anatoria Gabriel, niko na Dr. Ayubu Msalilo. wakati unasema ni kitu ambacho utakiwi kukipuuzia kutokana na ule mtazamo wa mazoea uliopo kwenye jamii zetu. Watu kama hawa, unapomwona mtu ana kigugumizi, wakati mwingine hutufurahisha namna ya uongeaji wao, pengine kuna namoja moja ama nyingine, hii inawaathiri Ndiyo ana, unfortunately inawaathiri kwa sababu yeye ukumbuke, apende kufanya hivyo, apende hajapenda ile hali imtokee. Inawezekana ni kitu ambacho kimshamtokea huko nyuma kwenye maisha yake, ndio kikamfanya awe hivyo. Kwa hivyo ni hali ambayo yeye mwenyewe kwanza hapendi, anatamani afanye vizuri. Kila mtu anajua anapenda kufanya vizuri. Sasa wewe anavyokuwa anahangaika kutoa maelekezo, afu wewe unamcheka, unampunguzia confidence na unamfanya pia awe na kigugumizi zaidi, kwa sababu unakuwa umemuongezea stress au umemuongezea msongo mwingine tena. Kwa hivyo unamfanya kumfanya yule mtu asijisikie vizuri, asijisikie raha ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo hiyo ni, ni changamoto kubwa pia kwao. Sasa inapotokea kama hivyo, wakati mwingine wanatuchekesha, tufanye nini? Mi nafikiri unapokuwa mtu mzima unajifunza vitu vingi sana, sambamba na ile unapokuta mtu labda ni koweka mfanyakazi mwenzio, kuna mvua imenyesha, wote mnahangaika na mvua, yeye akateleza pale akaanguka. Ni kitu ambacho kinaweza kakuchekesha, lakini ni kibaya, lakini unakuwa na staha. Ndio maana tumeumbwa binadamu kuona tukiwa na staha, na ujifunze unatakiwa uvae viatu vyake siku zote. Vaa viatu vyako, imekuwa wewe, ni yeye, ungejisikiaje? Kwa hiyo hata kama unaona kitu kinakuchekesha, jizuie kuwa na staha. Kwa hivyo, ijapokuwa tatizo ni, ni fupi kama tulivyokwisha kuongea, kuna uwezekano wa wengine kuweza kutibiwa na wataalamu wetu wa lugha au wataalamu wetu wa matamshi na kumfundisha mtu kuweza kuongea na kufanya nini. Wale wataalamu wanaweza kumsaidia mtu akatibiwa tatizo hili na akawa vizuri, lakini kama akianza mapema. Lakini kuna wengine kutokana na aina ya sababu wanakuwa hawawezi kutibiwa, kwa hiyo wanajifunza namna namna sasa ya kuishi nalo. Kwa hivyo hicho ni ni kitu cha msingi. Kwa cha msingi, unapoona mtu amepata shida labda ya kuongea kwa zaidi ya miezi sita, anapata shida ya kutamka maneno, au amekuwa anakasirika sana akiwa anaongea, au namna anavyo anavyoonekana usoni, anavyokuwa anaongea, anapata shida hiyo, ni sababu ya mtu kuweza kumpeleka kwa speech therapist au mtu ambaye atamsaidia kuweza kujifunza kuongea. Lakini pia wazazi huwa wanaweza wakafundishwa namna ya kuweza kuwasaidia watoto wao, na mwisho wa siku ukimjengea confidence, ukiweza kumsaidia, inaweza kumsaidia kusaidia. Kuna matibabu mengine makubwa yanaweza kufanyika kupitia vifaa vya kielektroniki ambavyo mtu anaweza kawekewa kwenye kichwa kuweza kumsaidia, kama ni sehemu ya ubongo ilikuwa imeathirika, vinaweza vikamsaidia mtu akaweza kutibiwa, na matibabu yanaweza kawa ni gharama kwa kadri mtu anavyozidi kucheleweshwa. Kwa hivyo hivi vyote vinaweza vikafanyika, na pasenti ya watu ambao wanatibiwa, kuna wengine wanaweza kaongea vizuri, kuna wengine wanaweza kaongea kidogo kidogo. Kuna uwezekano wa mtu kupata hali ya kigugumizi akiwa mtu mzima tayari? Inawezekana kabisa, yes. Kwa mfano mtu akipata ajali alafu ile sehemu ambayo inahusika na kusaidia kumfanya kumfanya aongee, center ya speech ikiathirika, pale mtu anaweza kapata kile kitu ambacho nilichoongea mara ya kwanza, neurogenic, ambayo mtu anakuwa anashindwa kupata signal, kwa anakuta anakiona kitu kwa macho, lakini akitaka kuprocess ubongo unachelewa, kwa sababu ile sehemu imeathirika. Kwa anaweza kapata hiyo changamoto akiwa mtu mzima pia, lakini pia akikumbana na emotional au trauma, tunasema trauma, akikumbana na kitu fulani ambacho kinaweza kikamtisha sana au kitu fulani ambacho kinaweza kikamwathiri namna ya kufikiria, labda kwa mfano alikutana na wezi au kutana na watu ambao walitaka labda kum, kumdhuru au kuna watu wengine nakutame alitaka labda kubakwa wakafanya nini, inaweza kaja kumsababisha labda akapata maumivu makali kwenye ubongo, na inaweza kaja kumsababisha baadaye akaja kupata kigugumizi wakati wa kuongea. Yes, labda ni niseme kwamba na watu wengi wanaweza kuwa na kigugumizi lakini hawajui, kwa sababu kigugumizi kina tofautiana Kuna mwingine anaweza kuongea tu haraka haraka, hata usimsikie maneno yake, ile pia ni nyingine ya kigugumizi, kwa sababu anaongea haraka haraka, maneno yake hawezi kutamkika, huwezi kuyasikia. Kwa hiyo akianza kuongea tu anaongea anaongea hapo, anaongea anaongea anaongea, yani maneno yanakwenda anakwenda, hata wewe ukiamba urudie huwezi alichokiongea. Alafu kuna mwingine yule anaongea pole pole, yani anaongea pole pole, anachukua muda mrefu kuweza kutengeneza sentence bila kukwama, yani lakini anaongea muda mrefu mpaka kutengeneza sentence inacho pia ni kigugumizi. Eh. Alafu kuna mwingine anakuwa anaweka vile vihisishi vingi kwenye neno, akiongea kidogo anaweka mm, a, ah, mm, a, ah, na kadhalika, vitu kama hivyo vingi, nayo pia nayo ni aina pia ya kigugumizi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hatuvioni sana kwenye jamii, lakini lakini lakini vipo, kwa hivyo tusichekane. Sawa, kama ulivyotuambia, tusichekane kwa sababu kumcheka mtu mwenye changamoto fulani, na ah, hakuna anayependa kuwa na changamoto, kwa namna moja ama nyingine inamletea kuto kujiamini, kujisikia vibaya, kujiona yeye ana mapungufu makubwa. Lakini tusipochekana, tukiishi kwa upendo, tutasaidiana na tutakuwa kwenye dunia salama, tutakuwa marafiki na mwisho wa siku tutaishi kwa amani kabisa. Kumbuke pia hakupenda kuwa hivyo hivyo, kigugumizi chake kisimfanye umchukulie kama ni mtu tofauti, usimdefine kwa sababu kigugumizi chake. Mm. Anaweza kuwa na michango mizuri kuliko hata wewe ya kuchangia kwenye kitu fulani, na kwa sababu ya kigugumizi chake mm. tumpe muda wa kuweza kumalizia. Kwa hiyo tusitaki kumkatisha, tumpe muda wa kuweza kumalizia, tumheshimu, tumjengee confidence kama ambavyo mtu mwingine anakuwepo anafanya, lakini mwisho wa siku ni kuweza kutambua kwamba hata wewe unaweza kuwa na kigugumizi lakini hakionekani, au huwezi kujua ni lini utakumbana na changamoto kwenye maisha ambayo unaweza kuja kuletea wakati hapo hata kigugumizi mm na utopenda kuwa treated vile ambavyo unamtreat yule mtu mwingine. Ah. Binadamu ni binadamu, tupendane. Dr. Ayubu, kuna vitu ambavyo tunaweza tukamsaidia huyu mtu mwenye hali ya kigugumizi, hasa wakati anapowasilisha jambo mbele za watu, kwa mfano anapofanyiwa interview, wakati wa presentation, na vikamsaidia kuwa bora zaidi katika uwasilishaji wa taarifa yake. Yeah, kama nilivyokwisha kusema, hawa watu wanakuwa wana ule ufahamu kwenye kichwa chao unakuwa upo kama mtu mwingine. Kwa hivyo kama anafanya interview basi kama una maswali au una kitu unaona kwamba anakiugumizi mpatie andike. Kuna ubaya wa kumpa andike yale maswali ambayo unamuuliza, unaweza ukaongea afu ukampatia akaandika, au kama anakwenda kuongea kitu, basi kuwa mvumilivu, msubiri, msubiri kile kitu amalize, usimuharakishe na wala usionyeshe usoni kwako ya kwamba una, kereka kwa yeye anavyokuwa anatoa ile taarifa. Kuna wengine tunawafundisha pia namna ya kuweza kupuuzia, yani aongee akikuangalia wewe, lakini asikuangalie ile affection yako, asikuangalia namna ambavyo wewe unamchukulia yeye, na ajifunze kupuuzia kuzuia yale yale ma, maudhi ambayo yanaweza yakaja, kwa sababu dunia dunia ndio iko hivyo. Kuna mwingine anaweza asiwe vile anavyotaka yeye, aweze kukop na watu jinsi wanavyokuwa wanavyokuwa wanamchukulia kwao. Tunawafundisha wao pia hivyo. Kwa hivyo wakati wa presentation azingatie pia yes, kujiandaa, azingatie kujiandaa, akishe kila kitu anakijua, afanye mazoezi namna atakavyokuwa anavitamka na nini. Anaweza kafanya mazoezi, lakini akifika pale, kwa sababu ile ya watu vikachelewa kutoka tena, lakini kwa hiyo cha msingi kama anakijua, inakuwa ni rahisi kuweza kumsaidia. Sawa, ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, chaneli yetu hii ya YouTube. YouTube, lakini pia tunapatikana Instagram kwa jina moja la Daktari Kiganjani na Facebook tunafahamika kama daktari underscore kiganjani. Usiache kusubscribe kwa sababu tuna updates nyingi, elimu kwa ajili ya afya yako na ya mwingine, ili wote kwa pamoja tuwe na afya njema kupitia chaneli ya Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.